Oiê, meninos, meninas, tudo bem por aí? Essa é a trança que nós vamos aprender hoje. É uma sugestão do Serdina. O Serdina é lá do México. Muito obrigada pela sua sugestão. E eu vou mandar um beijo também para Eni Carol e para Juliana Medeiros hoje. Eu vou mostrar as repartições. Então, um rabo de cavalo, mas você vai tirar uma mecha fina acompanhando aqui da testa. Depois, uma mecha de cada lado acima da orelha. Uma de cada lado. O restante do cabelo, amarramos num rabo de cavalo médio, não é alto, não é baixo. Bom, aqui eu peguei a mecha da frente e reparti no meio. Então, eu vou começar Peguei uma mecha, outra mecha, vou cruzar uma, cruzar duas vezes. Prender. A segunda cruzar uma, cruzar duas vezes. De novo, uma, duas vezes. E a última, uma, duas vezes. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Peguei uma mecha, duas mechas, cruzar, cruzar, segurar. E a próxima mecha, cruzar, cruzar. Agora, eu vou pegar as duas primeiras mechas de quando eu comecei, lá do início, e vou cruzar uma, duas vezes, continuar cruzando com as próximas. Uhum. Agora, aqui ficam sobrando duas mechas. Vamos fazer igual do outro lado. Novamente sobram duas mechas aqui. De novo, vamos pegar as iniciais, vamos pegar as primeiras. E agora estão sobrando três mechas, três. que eu separei, eu vou repartir em três. E vou começar uma trança normal. Uma trança normal. Onde eu vou embutir as partes que estão sobrando da colmeia. eu vou continuar e vou embutir do rabo de cavalo. Então, eu vou alimentar esta trança com mechas da, do rabo de cavalo. Nós vamos repartir no meio aqui, porque a metade eu vou embutir aqui, a outra metade embutir lá. Aqui nós vamos abrir e prender. Prender com grampos. E este rabinho que ficou aqui, eu vou enrolar ele pra dentro. E também vou prendê-lo por dentro. Nossa trança de hoje. Quero agradecer ao Sedna pela sugestão. Compartilhem aí o vídeo se você gostou. Agradeço muito você assistir e ficar aqui no canal. E até a próxima!